Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo mascara della Essence che si chiama Forbidden Volume. Eccolo qua. E dice di essere un mascara volumizzante, la confezione è un 12 ml e costa 3,95 euro. Allora, vi faccio vedere lo scovolino applicatore che è questo qui, ok? E poi vi mostro lo swatch. allora come avete visto anche dallo swatch con questo prodotto è facilissimo macchiarsi infatti ogni volta viene fuori tanto tanto prodotto e quindi bisogna pulirlo bene a modo se no ci si macchia è impossibile da evitare detto questo però il colore è davvero nero un bel nero intenso e la formula un po' abbastanza pastosa per questo che esce anche tanto prodotto è effettivamente volumizzante quindi il risultato del prima e del dopo si nota notevolmente e allora a me non ha fatto impazzire non è uno di quei mascara che ricompro però fa il suo lavoro bisogna stare attenti quando lo si applica tra una passata e l'altra lasciare asciugare il prodotto quando lo si preleva pulirlo bene però 3,95€ per un mascara che comunque fa un bel effetto perché si vede la differenza davvero mi pare un buon prezzo ehm, durante la giornata non secca le ciglia non fa grumi e non tende a sgretolare dura tutto il giorno tranquillamente anche se non è waterproof e si rimuove facilmente con uno struccante oleoso o bifasico oppure un'acqua micellare e quindi sì, promosso assolutamente non è proprio che mi piaccia tantissimo ma da provare assolutamente devo, devo dirvi provatelo perché ne vale la pena allora come sempre fatemi sapere se avete provato questo prodotto come vi siete trovate e come sempre spero anche di esservi stata utile se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video beauty low cost e alla prossima ciao